Доброго дня! Пропоную вашій увазі трибостатичний розпилювач виробництва компанії Grafix. Лише за декілька хвилин я спробую переконати вас в його необхідності на вашому виробництві. Тож поїхали! Беззаперечно на своєму виробничому шляху ви стикалися з такими проблемами, як недофарбовані внутрішні кути виробу або складнодоступні місця, які майже нереально зафарбувати. Також я впевнена, поставало питання нерівномірного нанесення фарби на поверхню, що утворювало потьоки на виробі. Тепер все це залишиться в минулому, адже в усуненні цих проблем вам допоможе наш трибостатичний розпилювач. Єдиним його недоліком є те, що він призначений для дрібних виробів, та в цьому є його перевага, адже він витрачає менше енергії і фарби, ніж інші розпилювачі, при цьому виконуючи ювелірну роботу. Зараз у вас може виникнути питання, чому я повинен придбати триборозпилювач саме вашого виробництва. Що ж, перелічимо його функціональні характеристики, а точніше переваги. Швидкість нанесення фарби становить до 2,5 метрів квадратних на хвилину. Витрата повітря становить до 3 кубометрів на годину. Маса укомплектованого обладнання становить 600 грам. Висока мобільність. Наш трибографікс має лише один шланг живлення. Відповідно, ви можете скористатися ним будь-де, при цьому не заплутавшись в дротах простота конструкції, збором якого справиться навіть дитина, та надійні комплектуючі утворюють високі експлуатаційні якості нашого апарату. Заміна фарби відбувається нереально швидко, достатньо лише однієї хвилини, і розпилювач готовий до нової роботи. Також за додатковою угодою ми надаємо післягарантійне обслуговування. Та найголовніше це адекватна ціна, при встановленні якої ми не переоцінюємо власних можливостей, а дивимося на все це очима споживача. Повірте, ми знаємо про що говоримо, адже використовуємо трибографікс на власному виробництві і під час його виготовлення врахували всі деталі, які можуть виникнути. Графікс компанія з багаторічним досвідом, яка готова ним ділитися і якій можна довіряти. Адже ми ніколи не будемо продавати те, чим ви не користувалися самі. Ми впевнені в якості нашої продукції, адже вона підтверджена міжнародними стандартами. Завдяки нашому обладнанню ми відфарбували такі відомі місця, як стадіон Металіст, Харківський історичний музей, парк Горького. Харків Пелес та багато інших відомих об'єктів. Так чому б і вам не долучитися до того, що обирають краще?